state vedendo una mucca che va al galoppo a pascolare perché lei non perde tempo questa mucca lei è una mucca che va al galoppo fagli vedere Nandì brava Andina la mucca galoppina fagli vedere Nandì fai vedere come corri brava dai dai, fate una corsetta, papà. Dai, corri, Nandì. Dai che ti stanno a guardare tutti, su YouTube. quando sono sparito da Facebook sto a fare un sacco di cose interessanti ho preso il patentino per i funghi la macchina così me ne posso andare in giro a raccogliere le cose che crescono non solo per me addirittura le posso portare all'altri ma soprattutto ho avuto e c'ho un modo di stare molto a contatto non con Homo sapiens ma con questa simpatica Bostaurus con una mucca insomma che ha i suoi difetti pure lei eh voi non li vedete ma c'ha un sacco di difetti pure lei però è sempre meglio la cacca di Nandina di alcune merde umane tipo quelli che le sfruttano tipo quelli che le, stanno, che le fanno stare inchiuse per produrre il latte tipo quelli che se ne fregano lo sanno e poi il latte se lo comprano lo stesso tipo i cacciatori che ancora oggi e domani e dopodomani stanno a fare i coatti i coatti fino a là, fino al recinto perché poi da là fino a qua è divieto di caccia <laughs> Nandi saluta dai bella. Saluta, fa, fai la corsetta. Dai, fai vedere la corsetta. Brava Nandina. Brava, su, su, su, su. Fai vedere come corri. Se sta a tagliare Nandina perché mo ci sono pure tutte le potature d'olivo da mangiare. Comunque. Ciao ragazzi e buona giornata speriamo Sì, ma non morde che me la stacchi la mano, eh.